assalomu alaykum ahli youtube assalomu alaykum sizlar bilan kamina sanjarbek sanjarov kanalidamiz do'stlar avvalambor hammani yaqinlashib kelayotgan ro'za ramazon oylari bilan chin yurakdan tabriklab qolamiz oilangiz baxtiga ota onangiz baxtiga farzandlaringiz baxtiga sog' salomat yurishingizni tilab qolamiz albatta Shuningdek, bizlar ham sizlar uchun ijod qilishda undamayog'iga to'xtamaymiz. Anchadan beri sizlarga yangi videolar, yangi formatda yangi loyihalar qilishga hozirroq vaqtimiz bo'lmayotganda avvalambor uzr so'rab qolamiz buning uchun. Endi bundan buyog'iga har doim yangicha videolar, yangicha loyihalar faqat bizning kanalda bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. layklarni ko'p bilan yasatishinglar, qo'l bilan yoki mala to'yini o'rtashinglar ustiga ustiga shunaqa yuriklab yutqin hayron bo'lgan har turli rekomendatsiyaga bersin bizga ya короче shunaqa gap akalar mana kechagina bo'lib o'tgan turnirda ya'ni al hakamat termiziy xotirasiga bag'ishlab o'tkazilgan turnirda o'zimizning sarasyoni joylari baquvvat polvon yigitlardan bo'lgan sarasyonimizni faxri sarasyonimizni ashaddiy juda baquvvat polvonlardan muhsin aka hisomiddinov qatnashdilar muhsin aka hisomiddinov og'ir vazn bo'yicha mutlaq g'olib bo'ldilar ya'ni birinchi o'rinni oldilar akamiz uchun bir tilak bosib deydilar taqdirlash marosimini kanalimizga hali yuklamagandik mana hozir shu videomizni taqdirlash marosimini ko'rib olasiz demak do'stlar e, o'sha muhsin akamizni kurashgan kurashlarini ko'rmaganlar bo'lsa mana описаниеda o'sha kurashlarni belgilab qo'yaman o'sha o'sha описаниеda turgan silka ya'ni havolalar orqali o'sha ko'rmagan kurashlaringizni ko'rib olishingiz mumkin mana bugun sizlarga o'sha sizni taqdirlash mavzusini sizlar uchun bo'lishdik sizlarga baham ko'ryapmiz video sizlar ham do'stlaringiz bilan ulashing ya'ni videoni fantaklassika facebook twitter shunaqa kabi messenjerlarga portlatib tarqatib boshlaylik so'rab qolamiz hayron bo'lganda har ko'rda rekomendatsiyaga bizni video beraversin biz ham sizlar uchun har kun ijod qilaveraylik xullas shunaqa gap akalar sog' bo'lasizlar әрбақ қандай Bayrak doğru işle, bayrak doğru Bir neçe dakikalardan ki galip ve sabrındarlarını takip etmesi marasım olmadı. Bir yana bir yana ses var bu. Bundan karşı yok. Bunlar jurnalistler bundan karşı yok. Bana abi. besh olti demak sizning jazoratlaringizdan shogirdimga mana shuni omadlarni tilaymiz hamisha omad bo'lsin yurtimiz tinch bo'lsin mana shunday o'zbekiston bayrog'ini ko'tarib yuraversin hamisha ayni damda sizning jazoratlaringiz muhimroq jangroq g'alabaga erishdik endi bu hozirgi raqibim bilan Hukuk, çok məşğuluyuz. Hələ telefona qoyuruq. Şu Quraş dünyasılar deyərli barcha musobaqalarni yutish nasib qilgan edi. Mana shu telefon sonini qo'yib. O'zim Surxondaryolikman. Surxondaryoda bo'lib o'tadigan eng titulli musobaqa bu bo'ladi biz kurashchilar uchun. Shu Termiziy turnirini yutish hech nasib qilmagan edi. 2 marta ikkinchi o'rin bo'ladi. Bu safar nasib qildi. Nima qilgan bo'ladi? prezidentimiz kubu o'ylamak albatta prezidentimiz mana hozir kuni kurashimizni rivojlantirish uchun yaqinda yana qaror chiqardi olimpiadaga kiritish 2028. ming yigirma sakkiz albatta muhsinjon muhsinjon o'tgan safargi bellashuvda ikkinchi o'rinda olgansiz botir oltayevga mag'lub umuman mana hozir yutdingiz bevosita duo qildingiz o'sha paytdagi qonunlar qanday kelishgan shuni kutgan edingiz endi uni ta'riflab berib bo'lmaydi juda hayajon bilan turdim o'tgan safar ham finalda yutqazganim uchun yutib turgan joyimda yigirma sekund vaqt qolganimda taqdir qilmagan ekan tushib ketdim halol bo'lsin endi bu safar ham finalga kelib shu takrorlanmasin deb juda hayajon bilan turdim Yutgandan keyin kechadigan narsani ta'riflab berib bo'lmaydi faqat o'zim muhsinjon bitta savolim qoldi mana hozir aytdingiz prezidentimiz qaror chiqdi kurash rivojlanish ikki ming yigirmasinchi yilga albatta shuni olimpiada o'yinlari kiritish bo'yicha har bitta polvon ham har bitta chempion ham shu kurashda ommaviylikni ta'minlashga jahonga hamtati mana xalqaro maydonda jahon chempionlikka qo'yib ketdi ikki marta uch marta jahon chempionligi o'ziy o'yinlari jahon chempionati bilan mana bugungi musobaqaning farqi nimada nufuzi o'sha endi mana shu aytyapmanku biz kurashchilar uchun bu juda nufuzli musobaqa hisoblanadi jahon chempionatida ham buni hayajonlanmaydi galdagi reja galdagi reja endi bu yil musobaqalar ko'p yana jahon chempionati bor xudo xolasa uch karra bo'ldim shuni to'rt karra qilish tabriklaymiz Rahmat davom bo'lsin rahmat omad tilaymiz rahmat javohir boshqacha taktikada kurashga harakat qildim tavakkal qilmasdan ochko hisobda bo'lsa ham muhimi g'alaba qozonish oldin ko'p muxlislar aytishi mumkinda man ko'p usul bajarardim hozir endi bu narsani qilmaganim sababi tavakkal qilmaslik uchun g'alaba qanday bo'lmasin baribir g'alaba maqsad g'alabaga erishish edi ochko bilanmi sof g'alaba bilanmi shunday taktika bilan bugun kurashda kurashdim sarosha tuman assalomu alaykum sizlar salomat bo'ling omad omad mana hozir hamma rasm ish bilan ha sherga xafa bo'lmasizmi Toshmanga o'zi mana. Kecha aytgan kecha aytganimiz ha молодец sulton keling mabriklar og'a bo'lsin bo'lsin bo'lsin kimlar rasm qani haydar aka qani haydar aka rasmga ol mukofotlarini O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari musoyib Behzod Anvarovich, Surxondaryo viloyat hokimi Babalov To'ra Abdiyevich, Xalqaro kurash assotsiatsiyasi prezidenti Haydar Farmon taqdirlaydilar. Marhamat.